그렇지, 그러니까 мен айтайыншы мен мен сонда мында тұрған емеспін тұра тұршы бір айтайын мына жігіт кезінде екеуміз мына байтақ келердің алдында бір дау болды сол кезде мына ежи программа бойынша біз дауластық ежи программаның ішінде гендерлік теңдік деген нәрсе бар сол гендерлік теңдікті бұл жігіт былай түсіндіреді ол әйел адам мен ер адамның теңдігі дейді иә. мен оған айттым гендерлік теңдік деген әйел адам мен ер адамның теңдігі емес мысалға тайланд елінде бес кенгір бар оның ішінде еркек манағы не бар мен просто айтып кеткен нәрсем мына жерде дұрыс емес неге дұрыс емес тыңдашы былай тұра былай істейік маған жауап керек емес мен жауабын білемін мен мен просто қанат мен просто айтайын мына жерде бар ғой айналайын тұрайын былай істейік осында жиналып жатыр иә, иә. депутаттар бағдарламасын тыңдайық сосын артынан не айтылары керек кімге не бұрында сұрақтар болды соны қазір бастамай жатырекі мен екі сұрағымды қойып кетейінші сосын айтпай ма мен кетіп бара жатырмын просто просто сіз қазір былай істе өзінің сенде кабинет бар ма вот соған барыңдар апай аға енді біз вокзалдың тұрғынымыз вокзалға келіп тұрғандар ауылымызға келіп тұрған сұрақ қоймаңызшы үміткер қазір қазір үміткер бұларға қазір біз ештеңе де нете алмаймыз енді тыңдайық тыңдамасаңдар кім дәрібай ағаны поддержка төледіңіз ба жоқ мына тағы аманат партия бәрі келеді келесіз ба келесіз ба сол сәния апаны поддерживать етуге келдіңіз ба дәл солай ма дәл солай а онда болды иә сөйтеміз болды енді болды аузымызды жаппаңыз деп айттым болды жаппаңызшы я вас уважаю енді білемін болды